айнабек қажы дейді міне кеше қажылыққа барып кепті ниетін қабыл мұраты асыл болсын ардақты ағайымы мына жоғарғы мәре төменгі мәреге төменгі мәреге кереметтей сәйгүліктердің егесі байлар жандар орынбай қажы ақсақалдың тобылғы есімді атыменен байруын оразәлі палуан көкеміздің баласы айнабек қажы мұндыз тастады ардақтағы Бұны міне жаңа қажы ниетін қабыл мұратың асыл болсын алла қаласа мұра. мықты бола бер мықты бола бер мұқашаға келіңіз міне жаманғали шабандоздың тақымында мықты бола бер мықты бола бер қолшығаш жет ауданының құрметті азаматы айда айда айда тастама тастама сырттасың жаманғали тастама тастама тастама мәреге таста мәреге таста айдай бір, қол ажырат енді мұны келді таста таста жоғарғы мәреге қазыналы қария қолшығаш ахмет қажы ақсақалдың парламент есімді атыменен қанат бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік жоғарғы мәреге нұрғали қажы көкеміздің баласы жаманғали шабын достастады ардақтағы өмір бере беріңіздер міне қазыналы қария жетісай ауданының құрметті азаматы